كيفية فتح حساب بالبنك السويسري في يوم واحد في عالم غير مستقر من الناحية المالية ومع حكومات لا يمكن التنبؤ بها يمكن أن تمثل عملية اختيار مصرف عام أو خاص الفرق بين حماية مدخراتك للجيل التالي أو فقدان كل شيء لديك بين عشية وضحاها أنا أقوم بمساعدة العملاء من جميع أنحاء العالم على فتح حساب مصرفي سويسري حساب مصرفي مع أحد أكبر البنوك السويسرية الخاصة سوف أقترح عليك أفضل مصرف سويسري خاص من بين 200 بنك في سويسرا البنك الذي سيكون مصمم خصيصا لاحتياجاتك وتوقعاتك استنادا إلى التعريف الشخصي الخاص ببنكك السويسري في المستقبل يمكنك تفعيل حسابك في يوم واحد في حالة الضرورة الملحة Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. أنا إنزو كابوتو صاحب شركة المحاماة المحترفة Caputo and Partners ومؤسس موقع سويس بانكينج لويرز دوت كوم المكان الذي يجد فيه رجال الأعمال الدوليون الناجحون نصائح وحلول لحماية أصولهم هل تعلم أن 30% من إجمالي الأصول الخاصة العالمية تدار في سويسرا؟ جميع مالكي الأصول التي تمثل نسبة 30% من جميع الأصول القابلة للتداول عبر الحدود في العالم لا يمكن أن يكونوا مخطئين فتح حساب مصرفي لدى بنك سويسري خاص ليس مثل فتح حساب في بلدك لا يمكنك الذهاب إلى أي بنك مع رخصة القيادة الخاصة بك وعشر دولارات في يديك البنوك الخاصة السويسرية انتقائية للغاية في التعامل مع العملاء الجدد ما لم يتم تقديمهم من قبل شخص هم يثقون به يجب أن يكون الحد الأدنى للإيداع هو 500 ألف دولار أمريكي خلافا لذلك لا يوجد ما يكفي من المال لتنويع الأصول الخاصة بك بطريقة آمنة ومتبادلة باينة لا تذهب لوحدك إلى أحد البنوك السويسرية الخاصة يمكنك أن تكون على يقين من أن أي مصرف مبتدئ من دون خبرة سوف يقابلك فأنت بالنسبة له مجرد رقم إذا لم تكن واثقا جدا ومستعدا بشكل جيد لأسئلة المصرفي فإنك تخاطر بالرفض أو حتى الأسوأ مثل أن تدرج على اللائحة السوداء لقد أصبح مستوى الالتزام داخل البنك مرتفعا للغاية ومتطور إذا كنت تعمل بمفردك في أحد البنوك فستكون المخاطر مخاطر كبيرة جدا حيث ربما سيتم رفضك بناء على أسباب الامتثال في حال كنت محظوظا وقبلت فإنك تخاطر بأن تكون ضحية لدافع المنتج قبولك بدافع المنتج ينتج عن مصرفي يبحث عن مصالحه الخاصة التي تبيع أكثر عدد ممكن من المنتجات الخطرة لزيادة مكافأته. هناك العديد من هؤلاء المصرفيين الذين يفعلون ذلك نظراً إلى تضارب المصالح. لا تعد نسخة من جواز السفر وسيرة ذاتية قصيرة وفاتورة مرافق وبعض الوثائق التي تبين أصل الأموال كافية يجب عليك الرد على أسئلة المصرفي الخاص بك ولكن يجب أن تجيب بجدارة تجنب ذكر الصناعات الحساسة مثل القمار والعقارات والماس والنوادي الليلية والصناعات الهامة الأخرى لا تكذب على مصرفي وإلا فإنك تخاطر بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أصبحت قوانين مكافحة غسيل الأموال صارمة للغاية اللوائح عبر الحدود تتغير كل يوم واستنادا إلى تبادل المعلومات التلقائي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أصبح إجراء فتح الحساب أكثر تعقيداً لقد خسر العديد من العملاء المال بسبب نصيحة مضللة أو حتى أسوأ من ذلك لقد اقتنعوا بالاستثمار في استثمارات مضاربة أو منتجات مهيكلة لا يفهمونها وفقدوا كل شيء لا تشتري أبدا المنتجات التي لا تفهمها ولكن اشتري المنتجات التي يمكن بيعها في السوق في نفس اليوم وتجنب استثمارات الكازينو سوف أقترح عليكم مصرفي متميز والذي سيجيب عن اتصالاتك خلال عطلة نهاية الأسبوع أو خارج ساعات العمل سوف يمنحك راحة البال لك ولعائلتك وسوف يقدم لك المشورة حول كيفية الاستثمار بالطريقة الصحيحة وكيفية تنويع وكيفية حماية الاستثمار الخاص بك إذا كان السوق مجنونا لدي مصرفيون يمتلكون سجلات طويلة وناجحة لقد أثبتوا بالفعل استثمارها بنجاح سوف تتعلم كيفية استخدام استراتيجيات إدارة الأصول السويسرية التقليدية والمحافظة إن أصولك هنا ستتم حمايتها لأجيال لصالح أطفالك تبدأ عملية فتح الحساب في مكتبي أتحقق من جميع معلوماتك التي كشفتها لي أتحقق من سمعتك مع جوجل وأقوم بالتحقق العالمي منك قبل أن يتحقق المصرف منك في جوجل والعالم وبالنظر إلى وضعك أقترح عليك عدد قليل من البنوك وأنت عليك اتخاذ القرار النهائي أكتب مذكرة ومخطط مصرفي أعرفه شخصيا كبار المصرفيين مشغولين دائما ولكن استنادا إلى مقدمتي لا توجد مشكلة في ترتيب اجتماع بعد أن تسافر إلى زيورخ سيكون لدينا لقاء ناجح مع كبار المصرفيين لأنهم يحبون العمل مع شخص يعرفونه ويثقون به وبناء على الدعم الذي ستحصل عليه سيكون لديك العديد من المزايا ولديك معاملة متميزة يمتلك كبار المصرفيين الاختصاص للتفاوض على عمولات أقل وانخفاض بالتسعير وتخفيض الحد الأدنى للرصيد مع قيود أقل وسوف ترى أن عملياتك يتم تنفيذها بسرعة كبيرة وبدون متاعب بسيط جدا تتم متابعة معاملتك ودعمها من قبل مصرفي كبير خاص بك موظفك المصرفي الكبير لديه السلطة والكاريزما داخل مصرفه للدفاع عن اهتماماتك هذا هو السبب في أنك بحاجة إليه وعلاوة على ذلك سأشرف على موظفك المصرفي في حال كان لديك صفقة معقدة أو سأقدم لك رأيا ثانيا فيما يتعلق بمسألة صعبة بعد تقديمك لمصرفي سويسري خاص وبارز يمكنك التأكد من تفعيل حسابك وتشغيله على الفور الآن أنت في وضع يسمح لك بالاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها المصارف السويسرية الخاصة إذا عجبك هذا الفيديو فاضغط على زر أعجبني ولا تتردد في تزويدنا بتعليقات وذلك باستخدام قسم التعليقات أدناه إذا كنت أعجبك المحتوى الخاص بي تأكد من عدم تفويت مقاطع الفيديو المستقبلية واشترك الآن في قناة اليوتيوب الخاصة بي فقط اضغط على زر الاشتراك إذا كنت تريد حماية أموالك في سويسرا عليك الإمساك بالهاتف واتصل بي الآن على الرقم 0041-442-124404 أخبرني عن وضعك المحدد وسأقترح عليك حل حماية الأصول الأكثر كفاءة وقانونا دعونا نناقش كيفية الحفاظ على سرية أموالك المكتسبة قانونا كن ثريا وابق ثريا أتمنى لك يوما جميلا Have a wonderful day.